अक्सर अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें शेयर करके फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ा देने वाली हॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस ने इस पर शर्म की हदें पार करते हुए ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है जी हाँ हम बात करें हॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस और मॉडल किम की जो अक्सर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर हॉट और बोल्ड तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में आ जाती है लेकिन इस बार तो हॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने अपना अलग ही तरीके का हॉट फोटोशूट से तहलका मचा दिया है इस बार किम ने बिकनी पहनकर हाथी पर सवारी करते हुए हॉटनेस का तड़का लगाया है किम अपने परिवार के साथ बाली में छुट्टियां एंजॉय कर रही है यहाँ किम ने दो दिन पहले ही हॉट फोटोशूट करवाया था इन तस्वीरों में किम गोल्डन कलर की बिकनी पहनकर हाथी के ऊपर बैठ हॉट फोटोज खिंचवाते हुए दिखाई दे रही है किम की हॉट तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है नमस्कार